चल भाई चल चल अपना बम कब आएगा अरे गेम तो आने दे अच्छा, हाँ। Blue team has scored for the first time. मैं एकदम सीधा सा नहीं हुआ मैच अरे फक नहीं हूँ मतलब हूँ मैं आ रहे तेरे पे पुश करने हो अरे साला रुक रुक आने दे 1 एचपी अरे 1 एचपी है गॉब्लिन भाई अरे ओमेगा आ गया बे अब भी लो ये मार दे नाइस फ्री दूंगा ये क्या है ओमेगा अरे लो है ये लो है लो है लो है अबे 1 एचपी था यार यार कोई ना फ्री फायर में आ गया फक क्या मारा मर गया ए यार हट मेरे साइड है एटी है यार ओमेगा लो है ये भी लो है जा पुश ठीक है मैं इसको पुश कर रहा हूं भाई ये लो तो नहीं था पूरा ही लो गया साला पूरा लो करता है इसको 110 मारो मेरे को Reloading. Right पे Goblin low है पुश करें दोनों अरे क्या बे पूरा भाई दोनों पीक कर रहे बे अकेले बम से आगे हम्म। एक इधर आया लेफ्ट में फिर किस साइड है आना वासा के मार Right side, आया हूं अरे छी बे गोली कनेक्ट क्यों नहीं हो रही अबे यार 1 एचपी कर रहा हूं side, eh? Meron pa sa. मैं ओमेगा पे था पे पूरा वनिश अबे लो मैं आजा देख एक तो एक तो गोली पड़ी बस ठीक है ठीक है देख लो मैं ही देख लो किस साइड है हाँ killing spree for the blue team हगा यार वेस्टर्न में दोनों टूट गया था मेरा ऊपर तो। चढ़ा हुआ है पता नहीं था रहे मेरे को मेरे को फुट नहीं आ रहे बे चढ़ा भी हेडफोन्स में मार दिया मार दिया मार दिया हो गया रिकवर मार दूंगा मार दूंगा यार चिल मार दिया उसको भी nice nice. of the match is over, and the blue the lead. The blue Listen, team which are- is in the lead. Reloading. Killing Yeah, spree for the blue team. ये क्या बे कैसा है बे क्या चिढ़ता है फिर तो अपन भी ऐसे ही बैठेंगे Clear. Cover me. ऊपर से आया firing. अरे एक एच पी एक सौ सत्रह यार अबे यार एक गोली मारा उसने हक दिया मैंने एक गेम से छोड़ना अपने फोरी चलाएंगे अरे इधर ही अरे माँ क्या बैठा ची ची ची ची हक दिया इस साइड है राइट से आएगा राइट से आएगा वेपन गिरा रही अरे अरे नहीं रे चौक कर दिया मैंने इस पर एक हेड लगा बस सॉरी सॉरी देखो ये कैसे आके मार दिया अबे पूरा टीपीपी का एडवांटेज में खेलेगा तो मार नहीं कब आया ये दोनों राइट है दोनों राइट है शायद से फुट तो आया था अबे ओमेगा बार बार